Kita mo, Jo? Hindi ka nauulan. Kumipilay ka. Kala ko ba't kung may utak ka eh. <laughs> Benta mo kasi Slightly used. And then, slightly used. Huwag ang ano dami sale Galing. Hindi ko talaga. la parte Sa bituka? Oh. Yung may camera? Nandito na yes sir. Nandito naman yung tower? As. Ah, para masanayin ko po at nasa bagay. Alam mo, 9 floor po. Meron mo yun. minus this. Philippine Engineer Urban. Hi. Kamusta kayo? Scrub area. Ang ah, operating room po. Foi o melhor. kilometer yan. Eh. Anin. Pwede sabay-sabay operation pala, hindi na maghihintayan. Yes, sir. Pwede sabay-sabay yung mga department. Wala rin silang araw ah. na. Uh, sa curriculum mo, curriculum, pagpapasok nila, malinis. Walang pagbisanin. sa ano. Gawa na? Gawa na? Hindi po direct dito sa likod. Sa third floor. Nursery. Ano to? Major operation? Second floor pa lang tayo eh. Sa third floor. Oo. Oh. Ha? Recovery room. Ah, hindi na din lalabas kaya may pintuan doon? Oo, ah, yes. Wow! Ah, dito recovery? Yes, sir. Sa inyo yun. Yun eh, oh. Para ng collection. monitoring morning, a nurse. peste nila. Ah. <laughs> Sa Nico. Third floor. Third floor. Teka. Sabi ni ano, ni na Bay, pero yung mamahaling ulit. Yes, sir. Brand. Nagmuna daw kasi ako sa inyo. Oh, <laughs> Siyempre. Feel wrong. Pag-transfer. Naka 20,000 tayo kahapon. Tao. Sabi ka talaga makita mo sa ito. May awan Diyos. Thank you. condition, breastfeeding. Oh, ayun na. Ayan eh, yung mga baby ano yan, di ba? Baby. Bassinet, sir. Ano tawag yan? Bassinet. Bassinet. Bassinet. Personal delivery yung ano. Yung incubator. Oo. Lahat may incubator, no? Mga rooms, lahat. Para hindi na mangiiram yung nanay ng incubator. Naalala mo dati? Magre-rent ng incubator, 2,000, 3,000 a day. Yes. So, kung busiyal ako, ang dami nagsusilisip. Awawa naman, alam mo sa pamilya. Oo, oh, inihiram yung incubator. Ang liit. Ayan, bawat isa. Incubator. Outborn. Ito yung architect yung purpose ng buhay. Ito, imaginary TV. Oh. So, so pag gusto nyo ipakita sa nanay, di ba? Kaya yung wing. Di ba pag viewing, uh, ah. andun lang sa labas yung ano, yung, pangalan niya. yung ano, yung kamag-anak. Yun yun ang akin, yung panglima. Kasi papakita lang. Di, sir, yung, yung dito kasi, yung pag kami mga mga problema, pero pag yung normal, dala-dala na nila sa wife. Sa wife. Alala ah. ko sa pelikula, ganyan. Tapos may pangalan, main tag. Binago na sir nila yung concept, kailangan daw magkasama kagad yung nanay. Ano. Nanay. Nanay. Eh, di, pero maganda naman kasi, air condition yung kwarto. Yes, sir. Kaya kailangan nagpipain ng sad eh. Wow. So may oxygen na naman. Tight in. Dami ah. Pwede na mag-center ng paanakan. Eh. Next, parang masarap magpaalam mga mga nakalita na ano. Ah. Ganap na pa ng nanay. <laughs> Kung pwede na tatanong si Kenneth, pwede daw ba tagalog ako ng dito? Yes, po. Oh. Yes, oh. Dito pa anakan. Dito sa oh. Yes, yes, narinig. Delivery room. Delivery room. Oh. Pwede daw. Bakit sa dito? Dalawa yung delivery room. Tapos yung dalawa sa mga para sa sasakyan. Ano siya rin siya operating? Ano? Uh, meron pang cesarean, meron pang normal. Pwede na operating. Pwede na. Pwede na mga anak. Eh, mga Wow. Sige na kaya. Lagyan na. tertulis terpisah sulit nang hirap anak tambay sa Moriones. Mm, I love you. Ayan. Ito. Ng buntis. Air condition. Yes, sir. So pagkatawag sila ng nurse, pindot lang ulit. Oh, pinipindot lang, di ba? Ayan, no? Nakaano. Oh. Nurse call. Cable. Ah, ganun lang. So, hindi natatayo yung ano. Amoy, bago. Hmm? Okay na ba yung sa ICU? ICU? Labor. Labor po. Labor na yun. oh, araw na manggagawa ka po. <laughs> Ito, labor. Yes, sir. Pag malapit na, sok pa na sa paanakan. Yes, DR. Tapos, recovery room. Yes, sir. Nasa isang place lang sila. Sa amin yan, noong dekada 80 tawag. State side. Ah. Ay, thank you sa inyo ha. Galing. Pulido kayo magtrabaho. Thank you, thank you. Saan yung ano? Pansin nyo siya sa kabila. and dirty. Tapos nurse doctor. Ang ICU ko sa dati. 14. 14? Buong hospital yun? Ito isang wing pa lang. 40? 40? 40? 25? Patient monitor. Dito yun. Tapos nila dito. Pagpapalit Oh. tayo sa kapila. Oo. Oh. Yes. Ito size to ng ano, no? Bench. Bench. Bench. Bench. el Gracias. lang pa, sir. Cut lang. Cut lang. O oh, yung ano, sa cancer ba yun? Hindi, angiogram, sir. Angiogram. Sa puso. Oo. Oh. So, ugat lang. Yes, sir. So yung magpapa ano, sa puso. Bakit nasa puso? Yung mga lagi. Ang nakita mo, sa ang MRI, nasa scan, medyo nandito na. Hindi na susugal yung buhay ng tao. Hindi, nilipat-lipat na. Hello. Saan na ba kayo? Sandali muna. Saan na ba kayo? Hoy, Wirtbang bibigyan ka ng ako. Napunta siya. May milk bang ano? Kaya yung hospital ba? Oo. Hindi, ba't may umiinom na parang yan? ganda ng view mo, Dok Rocky, sa Wakali. Saan ang office mo? Yun, no? Ah, pwede rito sa may kering. Ito yung mga cardiac monitor. Ventilation. Ito pa sa yung ibang ultrasound. Ay, teka. Tawagan ka tayo na rin. Oo. Ventilation din sa rin la Nilaso talaga. First class talaga. Ito ultrasound eh. Ito yung ginagano, di ba? Yung parang may ointment pa yun. Ito kasi sir, pang rehab ng ultrasound. Kailan ako nakakabito? Oh. Ito. Mukha na yung portable x-ray. Oh. Surgical something. portable X-ray Germany. portable. Germany. Germany. Germany. Yes, sir. ultrasound. Pure China. Wala. So, sorry ko sa kanila. Ang ultrasound sa buntis, ano? Yes, sir. Oh. So makikita na yung parang baby dyan, gano'n? Yes, sir. Habang ginagano'n? Yes, sir. Pati heartbeat. Heartbeat. Uh, Meron so, siyang, meron, case, meron. Hindi pabiyahe-biyahe. O, oh, di ba, pagbisan sa ano. Meron siyang sinasabi na rin. Hindi ko naman ito 4D. Naka-board ng pag-usap na rin yung case Yes, sir. Kaya na, ano na marami. kasi eh, hindi ka rin mag-asawa. <laughs> Si Pay. Nakakapag-asawa ka. Sabi sa'yo, subukan man itong hospital eh. <laughs> Tinitignan ko na ngayon dahil... Ganda ng Manila Zoo. Oh. Kailangan pa makunti. Ayun yung Hibra. <laughs> Oo. oh. Ayun si Mali, oh, layo. Baka mahulog ka dyan, ha? Ayun Hibra, horse, sa kasibra pinagsama. May mga migratory bird. Oh. Ah. Ang daming migratory bird, oh. Yan, oh. Ay, nasa ibabaw, oh, ang dami. Ang dami na kayang ano dyan, ayun, oh, yung ano tawag dyan, nest. Iingatan nyo ito, ha? Hindi araw-araw, Pasko. Hmm. Ngayon lang nangyari sa Manila. Ah, sige po. Papaano na? Oh. Tenth floor. Tenth floor. Lakad na lang tayo state of the art. Parang private ng other engineer. Maganda pa nga. Yung size nito, kahit itong whole world lapot. Ah. Yan ang ano, oh. Yan ang view. Iyak club. Manila Bay. Nakita mo yung mga yate. Nagbo-boardroom kayo. Diba? Pwede ka nang ilabang ito. Mukhang tatalo niyo yung opisina ni Director Pio ah. Ito. Nakaya ano, sir yung staff room. Ito sir yung nang ano. Director. Staff room pa lang to? Oo. Walang sinabi yung Ito sa'yo, Doklaki, napakalaki mo naman. Ganda ng view mo, oh. Grabe. Namimili ka na yate dyan, oh. Bakit? Fresh air ka pa. Yes, yan sir yung pinakamaganda. <laughs> Oo, oh, may fresh air ka pa. Yeah. Oh. Ito sir yung Ito smoking area? Uh, eh, Ibig naman ako naging... <laughs> yung pinakamaganda. Oo oh, nga, ang Manalo! Lagay ka ng table dito sa pagkape dito. Oh, pag gusto ng mga doktor, eh katulad yung tama nagja-jogging. Oh, sa ibabaw ng Bangko Sentral. Bangko Sentral. Oh nagagamit nila Department of Finance. Oh, Maraming trabaho mabibigay yan. Yan ang future ng Manila na naman. Another city. Laki niya Tuloy. lahat. Tuloy yan. Tuloy yan. You know, two joints. Good afternoon, Good afternoon. Saan yung ano? siya dito. Trump. So dito, malalaman mo pag wala si Direktor. uh, <laughs> ah, si Direktor nasaan? Nasa taas po. Nasa yeah. Wala akong tago, glass. Sabi na ng board room. Ayun, na-review ko siya. Eh, tumalo na kay Pio. Ganang board from the board. Galing? Kailan ko wala. Kaya kay Direktor Pio, koy pan ka. Talaga? Oo. Ang kung magkala lang kayo, nandun tayo sa ano, reclamation. Galing mo ba? Amin. Kahit kung assistant director, maganda ako. Isi ko. Dok, sino assistant mo? Yung babae? Ah, qué chulo. taxiway pala ang tawag. mo yung ilog, oh, yung kanal. Ang linis, kahit sa malayo, kitang-kita mo. Yan yung Nabuhay. Yan yung pinasara ng ano, DNA. niya pag sa gabi landing. Lalo na yan. Ako lang po. Ako yung sinayang. Isip-isip. <laughs> Eh, nasa na Ito yung ano sir eh. ito yung model unit natin. Yung sigaro, isa switch ba? DB. Ba't anong brand to? Si Sheila yata naglagay na ito eh. Ito yung naglagay na ito. Ay, palitan niyo. Ayun, ayun. Oh. Gumaling nga yung pasyente, lumabo naman yung mata. Zoom, ilan lang naman yan. Eh. Ha? Gumagala. Gumagala. Baka hindi nakalak. Kasi lang ano mo. Yung view mo. View, view mo. Cap club. Alam mo lang, baklari. Eh. Oo. Tapos yan, ano yan. Ano tawag yan? Roll up, roll down. Eh, sarado mo, hindi lalamig. Blind. Ako kasi. Yun. Sa, sabi ng pangalagpan natin, sa global search sa BGC, itong room na ito mga 15,000 per day. Per day? 15,000 per day? Hindi pa ganyan ang view. Sa ano, sa, sa BGC. Sa BGC. Eh, ito, magkano yun? Yan ang binabayaran mo. Yan ang ating mo. Kailan kayo maglilinis ng salamin pagtapos na? Ano na, may mga nag-aabay. Ano na yan, di ba? Yung ginaganon. Pwede na sa 5,000 per day. <laughs> Wow! Wow! Presidential suite. Hindi na mahirap eh. Kasi tingnan ko, mas may ganito. Mamaya nagtotomics <laughs> na. Okay sa'yo. 30,000 daw sa per day? Per day. Sa BGC? Yes, sir. Yung ano si Bush. Wala, mouse pila sa mga ano. Facebook. Ano, ganyan? Ang ganda, boss. Ang ganda. Pwede, di ba? Ay, nako, sana all. <laughs> Sana all, lahat na region. <laughs> Parang ano na sa five-star hotel. <laughs> Tapos pag gusto mo silipin yung pasyente mo, hindi mo na kailangan buksan. Silipin mo lang yun. May privacy, boss. Kahit marami ka makakalang. Wala, hindi natin ah, kaya ah. yung Hello, hello. Oo, nandito ako sa ano. Gusto mo nang pang-serve? okay na ako. Pa-reserve <laughs> na ka na. Una na kagad. So, kung may tinulong sa 5,000 a day, mga 200, ah, 100. 95. 100,000. 180,000. So, yung pa yung sir yun? Ito, nalabanan mo si Pinoy sa income. <laughs> Dalawa aircon eh. Dalawa? Dalawa. Pwede ka rito, isa. O, tapos... Meron pa rito. Waiting room. Kasi hindi ka naman pwede nga nun. Eh. Hindi papasok ka. Hindi pwede papasok ka. Anti-room. So pag may kumato, pag may convention, privacy, may privacy. Pag may convention sa PICC tsaka sa ano, sa Sofitel, dito na. Dito sila nagtatanong kung meron kayong presidential suite at saka meron kayong heavy part. Ah, ah. yun, na, yun din ng mga organizer. Lalo na kung mga head of state yung mag-a-attend. Tapos ginagawa nilang uh, ano to? hospital na first. Talaga? Yes, sir. Kung kapagod dati ko. Yung mga foreigner, oh, yan ba sila? Mas mura pa. Mas mura pa sa hotel. Hatawi yun. Oh. Presyong BGC. <laughs> pambigay sa... May hotel na, may figure check. Dollars and dollars. Galing! Ito, ano ito? Laki. Ano lang? Basta na lang po. Service allocation. Service. Service po. Saan yung morgue? Ah, sa baba. Lower baba. Sa labas. Harasag ka? <laughs> Malapit na sa patapos. Sa Manila, sa Ombi mo. Sa bawat room, kahit sa ward. Sa ward, dalawa kagad banyo. Hindi sa suite. Pag regular siya isa. Pag, uh, hindi, pag sa suite, ito regular suite. Ah. Isang banyo. Sa isang banyo. Isang room. Sa ward, anim sila, dalawa banyo. Yan. Dalawa ano banyo. Wait lang ako. Ano nangyari? Gumawa ko na intriga, boss. Pero mo pa kayo intriga. Mahilig kang partner yun, di May, may, meron yung doktor siya na paper mo sa baka. Pwede daw siya mag-pin-up siya sa... Pin-up siya? Live? pin Oo. Pwede. May break, may break. Eh. Wala nang hard hat eh. Payagan nyo. Doktor natin. Obigayin niyo. Oh. Para siya makauna. Hmm. Sunod-sunod na yan. Ay, meron ko yung public hospital. May likat na. Pwede siya mag-prenup. Wala nang hard up. May mga makina pa rin yan. Eh, hindi siya rin yung ano, pang scrubs. Scrubs pa rin. Gracias. Yung emergency, tapos na. Yes, sir. Naghihintay na lang yung commissioning. Ah, commissioning. Yan ang pinakamalaki para hindi sila nalaki. Yun na lang siya set up natin. Computers, telepono, yun na lang. Diyan, may operating room na rin. Yes, sir. May ENT. Yes, sir. Kumbaga, may e e ENT na rin. Parang sila sariling room nila. Tapos yung OB siya, meron na sila sariling room ba? Yung biglang mga manana, hindi na kailangan yakit sa taas.